Bueno, lehenengo eta baino eskerrak eman antolatzaiei, hemen egoteko aukera emateagatik, eta guztioi ba, hemen egoteatik, ez? E, eh, San behar ez dotzuela, ez dotzuela ezer berririk esango, baina, bueno, noixi hemen ondo dago pizkat ideiak freskatzia eta, eta gauzak ugora daztia. Orduan, bueno, e, hasiko gara, mudel asko erabiltzen da, egisa da, e, ikusi izan dugu hemen hainbat e, komunikazioetan eta itzaldietan esan da moduan, nik bentsat erabili dut de mailan ikastaruak jasotzen, ikastaruak ematen, ikaslekin eh, hezkuntza e, formalean be bai. Baina egia da, eh, askotan gordailu gisa erabiltzen dala, ez? PDF-ak igotzen ditugu, PDF, PPT edo danadalakoak, eta listo. Zorionez, hori hola izan arren, egia da, ba, pixkat aldatzen doiela gauzia, eta poliki-poliki, poliki-poliki, E, gauzak aldatzen doi esela, eta beste tresna batzuekin e, kombinatzen dugula mudelen erabilera. Beste tresna horrek, ba, normalian izaten dira web 2.0 erramintak, eta ba, ikasketa esperientzia aberaztu itxen daue. Baina, esagertatzen da, ba, askotan teknologiak itxutu egiten gaitxuela. Hau da, e, hartzen ditugun erabakiak teknologikoak izaten dira. Osea, hau erabili nahi dut, Moodle erabili nahi dut, eta gero pentsatzen dugu zerrein edo nola egin. Orduan, e, horren aurrean, egia da, estrategiak bilatu behar ditugula. E, teknologiari garrantzi gutxiago eta pertsonei garrantzi gehiago emango dieten estrategiak bilatu behar ditugula. Eta horien artean, asko daude noski, baina horien artean bapat e, eh, tepak eredua lehen ere e, azaldu dana, e, komentatu nahi dizuet. Eta horren inguruan, adibide bat eman. Tepak ereduak egia da lagun gaitzakela teknologia eskuntzan erabiltzen. Zergatik, ba, azkenean, e, jomugan edo bizkatorre erdigunean benetan garrantzitsua dana jartzen dugulako. Eta da, ba, ikastea edo ikaslea, ez? Eta ikaslearen e, ikaste prozesua. Orduan, e, adibide batekin azalduko zuet. E, iru hanka ditu, lehenengo hanka da edukien jakintza, Eta adibidez, bar dezakegu lehen eskuntzako irakasle baten, ba, inguru adibidez, ingururi buruz e, dakiguna. Ez? E, bigarren hanka, izango litzake, e, jakintza e, pedagogikoa. Eta jakintza pedagogikoa, adibide moduan jarri dezakegu, ba, ikakai metodologia, ez? Ba, metodologia kooperatiboa, adibide gisa. E, baditugu bianka, irugarren hanka, izango litzake, jakintza teknologikoa. Orduan, jakintza teknologikoan, e, jakintza teknologikori hori zertan datzan? Ba, izango litzake teknologia erabiltzen jakitea. Adibidez, e, Moodle bera erabiltzen jakitea, bai erabiltzaile eta irakasle moduan, eta web 2.0 erramintzak erabiltzea adibidez. Eta hanka horien artean sortzen dira kombinazioak. Eta lehenengo kombinazioa izango litzake edukien jakintza pedagogikoa. Eta horren adibidez izango litzake, ba, adibidez e, inguru modu kolaboratibo batean, edo barkatu, kooperatibo batean, lantzea, ikakai metodologia bidez. Hori izango litzake eduki jakintza pedagogikoa. Beste kombinazio bat, izango litzake e, edukien jakintza teknologikoa. Eta horren adibide, zeinar dezakegu, ba, adibideari jarraituz, ingurun adibidez erabilizeko modelez gain, noski, e, Google Maps adibidez. Oso tresna potentea da erabile moduan, baina irakasteko ere oso ondo dator. Eta hirugarren kombinazioa izango litzake jakintza teknologiko pedagogikoa. Eta hau da gure benetako erronka, zergatik bazkenean ba, teknologia jarri behar dugulako pedagogiaren menpe eta ez alderantziz. Guzti horien erdigunean tepak eredua saltzen da. Eta hori da benetako e, erronka guretzat, ez? Teknologia erabiliz eh, beste zerbait lortzea eta hori da ikasleen ikaskuntza lortzea, baina eh, teknologia bigarren maila batean jarrita, noski? Eta beti ere testingurua kontuan hartuta. Orduan, ingo duguna da, pixkat, eh, denbora gutxi dago gunez, errepasotxo bat ikusteko zertan datzan eta zein izan daiteken tepak ere benetako proiektu edo eh, adibide bat. Orduan, ikusten dagoztu ba, esan duguna, izango litzakin, guruneari buruzko jakintza, ikakai metodologia e, eh, iruanka. Ingurunari buruzko jakintza, ikakai metodologia esagutzea, eta web 2.0 tresnak esagutzea. Horien artean sortzen dian kombinazioak, dia, e, ingurunea metodologia kooperatiboan lantzen jakitea, Google Maps geure ingurunea esagutzeko erabiltzea ikasleekin, eta web 2.0 tresnak kasuanetan e, eh, modu kolaboratiboan erabiltzea. Eta erdigunean zer izango litzake? Ba, adibide bat izan daiteke okurritu zaidana aneri, beste asko egon daitezke noski. Eh, hainbat eskolen arteko e, Euskal Herriko gida kolaboratibo turistiko bat egitea. Orduan, hori izango litzake beti ere gure ikasleen e, ba, ezaugarriak kontuan hartuta. Hori izan daiteke adibide bat. Orduan, azken finean zerta laguntzen digute pak ereduak? ba, benetako, lehen esan duguna, benetako jomuga, benetako helburua, gure benetako pasioa izan behar dan hori, e, lantzen. Eta da gure ikasleen, e, gure ikasleak eta gure ikasleen e, ikaskuntza prozesua. Egia da, esan dugun moduan, e, hainbat estrategia dela Eta danok ez dugu zertan olan egin behar, baina honek laguntzen digu. Eta egia da, danok itxen dugula modu desberdin batean, eta helburua argi izan behar dugula. Bai? Baina azkenean, Nere petxakutxo honen helburua zer da? Bizkata arnatzia, model bai, baina teknologia bai, baina azkenean guk hartzen ditugun erabakiak eta guk geu gara teknologiarik zoragarrena. Eskerrik asko.